дорогие друзья! Сегодня я покажу все упражнения, которые мы с вами учили в предыдущих видео. Дорогие друзья, сегодня я с вами Надя. И сегодня мы с вами повторим те упражнения, которые мы с вами изучали в предыдущих роликах. А сейчас я вам покажу колесо. И на другую ножку. Следующий у нас мост. наш любимый шпагат. На правую ножку. Потянемся вперед. Поперечный. Потянемся к правой левой ножке и вперед. Теперь через плечо. теперь вперед. Налево. Теперь шпагат налево. Теперь у нас... Теперь у нас лодочка. Теперь у нас колечко. А теперь у нас растяжка. На поперечный шпагат. Да. А теперь у нас растяжка на поперечный шпагат. Теперь у нас переворот вперед. Другой раз. домашних условиях, не имея э, снарядов, даже без спортивных снарядов, вы можете отрабатывать некоторые гимнастические элементы в домашних условиях. Гимнастка сворачивает. А теперь у нас поворот на пасы 90 и простой. Начнем с самого простого. Теперь у нас два раза на полосы на 90 градусов и простой. Начнем мы с простого. Теперь на пассе. А теперь на 90 градусов. И на 90 градусов. сделать поворот на 90 градусов. А теперь у нас ласточка. Поворот. лягушка С вами была Надя. Всем пока. Обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал.